触れてみたい秘密と壊してみたい夜の中で間違いだらけの遊びしようよ は何時君はまだ履き違えてるまだ間違えてるそれであなたは誰なのこうしていたいが痛いのはお互い様目が合うたびに名前を呼ばないでどうやったって見たいの隠さないから私のふりした私でよければどうぞぐ目に落ちる景色 のように やいやいやどこかの誰かと赤の信号を渡るよいいでしょためためためってわかるでしょ青に染まってたんじゃつまんないやいやいやどこかの誰かと赤の信号を渡るよいいでしょためためためってわかるでしょ青に染まってたんじゃつまんないや独特流れのテロップ交わす言葉に絡めるシロップ早くドキドキさせてよほら愛する誰かと私のエゴたまんないわいつものよう 騙し騙され重なる競技揺れるように無情にあとはただ落ちるだけ触れてみたい秘密と壊してみたい夜の中で間違いを繰り返して探れてみたい秘密を壊して知る夜の味よ戻れない初めましてをどうぞ塞ぐ目に落ちる景色